السلام عليكم معكم محمد من قناة وابا طبعا دينا طلعت حامل من جيسي ونعم يعني what hell كيف كذا ما ادري على العموم اذا ما كنت مشترك بالقناة اشترك ليجيك على اذنك وبس والله واشترك سو اضغط على زر join. ثلاثة دولار فاكين بريجنت اه ورقة okay. حرك This old. Still, better be careful. خلينا نشوف ايش فيه. هنا. اوه بطاقة. اي شيء فيه بطايق انا مرحب فيه يعني. آه في باب اوكي خلينا نطلع يا اخي انا احب الالعاب اللي فيها مطر يعني ودي بلعبه كذا دائما فيها مطر يعني يعطيك جو جميل اتوقع ان هذا سلك كهرباء في شيء فوق بس ما ادري وشو oh اوه تفحم اوكي شغل الكهرباء ايسو انا منصدم كيف هذه دي خلنا من الصدمه آه... يعني دينا خلاص ما راح تجي معنا لانها حامل آه. نعم هلا آه، باللوت ايش هذا؟ I hope you were a better soldier than an electrician. اوه هذا حق الراديو اللي يصيد الاشياء. اما مو بشغال. مفتاح. Alright. right. اتوقع كاني شفت باب بس ما ادري وين خلينا نرجع فنعم آه، دينا راح تكون عبء علينا اتوقع زي ما قالت آه، الحلوة هذه اليف آه، هذا هذا الباب افتح اوه سينما واو ولا اوبرا جول جول اكيد انا بحب اشوف فيلم يعني اوكي سبوكي ال سبوكي خوف تخيل بس انت لحالك مع الانكن الدمى هذه آه. وش ذا جيتار لبي از ووك يكون نفس الجيتار اللي اه بدق جيتار الحين بقعد اغني الا الا جول هذا العزف لك لوحدك فنعم اتمنى انك تنبسط و يها قاعد تعدل النوتة تشد على الوتر يب اوكي okay. جماعه ديسلايك على العموم آه وشو وش صار توقعت اللعبه انتهت اوه قبل ثلاث سنوات Jewel! Oh, I suck. Tracy. Just need to build up your calluses, that's all. Calluses, that's all. هو قال لها اني بعلمك. فتعرفون لما قال بعد اربع سنوات oh, هذا قبل ثلاث سنوات يعني بعد سنه من من ما علمني جيتار سبرايز وشو؟ Is it a dinosaur? والله صور Stop trying to guess. I ain't telling. ما راح يقول لي. Alright. Is it an elephant? فيل. بتجيب لك فيل يعني بتجيب لها فيل. More walking, less talking. اتوقع انه يعني يقول لها تكلمي اقل وامشي اكثر. Mind your step. Yeah. I got it. Oops. اوه يا حيوان. يا لبي والله انه وحشني اقسم بالله انه وحشني يا عيال جول اي لاف يو What is wrong with you? you should see your face right now. I drowned. Now you're not gonna drown. You gotta work on that confidence, kiddo. Yeah, keep laughing, old man. See what happens. This way. تمنيت انه يموت عن Worse. يعني بالاخير مو بالبدايه Swimming's getting better. Remember now, don't just flail about. You gotta... the water with your whole arm. Shut up. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Glad to know I'm getting through. Right here. Yeah, the See it, deer? See it? Where? Just through there. Look. Was that? Yeah. Ah. I see it. Yeah? Okay. Can see that? Looks like... <laughs> How's that feel? Uh. Refreshing. Yeah, it's ريفرشنج not nice getting pushed in, is it? Well, <clears throat> actually, we need to swim through this part anyway. يعني I got you back. لازم You're angry and يسبحون. upset. I am very angry and upset. Now, come on. اوكي <gasps> جول يا رو اي مس يو Dive under here. اي يا اخي كذا اعطيها عشرة من عشرة الكلام Yeah, you got هذا this. اما تجيب لي واحده عضلاتها اكبر من عضلاتي اسمها ابي وخشمها كبير خير يا ابوي اتوقع انه في هديه بالموضوع بس ما ادري وشو نايس Is it my sixth grade history teacher wanting to apologize for being a massive dick? I beg your هل هو pardon. المدرس يعني My friend and I would argue whenever he called the fireflies terrorists. We got a lot of detention. You know, you really need to stop letting people rile you up. It's hard when they're dicks. كمان Point still stands. كمان All right, got another dive over here. اوكي Where are you taking me? وين بياخذنا ما ادري لو كل اللعبة بس اسبح مع جول عشرة من عشرة سوالف ومدري ايش خخخ لان ما يعتبر يعني Is it uh, new pair of sneakers? جزمة جزمة اشتري جزمة Not enough. اوه بالغوص ولا بطلع؟ احب لما يقول كمان كيدو كيدو طبعا آه، بالياباني ما يقولون كيد كيدو كايتو كيد ف اتمنى انه يعني ما اخذ ذا الشيء منهم ولا هو دلع اصلا يا طفلتي لان بنته ساره ماتت ف... yeah, yeah. واو Joel! Surprise. سبرايز Holy مان shit. <laughs> Oh, it's a motherfucking Shut the dinosaur. اه بدي نطلع فوق ها ايزو كمان ايلي This you is doing? your birthday اتوقع انه عيد Ellie, ميلادها be, be careful. climbing a dinosaur! Yeah, I can see that. Just don't die falling off of one. Look at me! I'm on a motherfucking dinosaur! <laughs> motherfucking Oh, what are you doing? Don't jump. Just بنجز climb down. انقزي اكس اكس اكس آه! ذكرتني بفيلم تايتانيك ايش في بعد؟ Did you see that? موزيوم Yeah, so it's متحف Oh, wasn't it awesome? awesome that you didn't break anything. <sighs> That was awesome. What's this? Uh, Giant of the past. It's a book. it's a dinosaur book. يعجبني يا اخي. Okay. Alright. ايش هذا؟ كتاب؟ كتاب وشو؟ ديناصور يعني الهدية كانت ديناصور. اوكي. اوه هلا بالقبعة. Oh, My man. name is Jewel Ellie You want to try it on? I do not. I don't know Your loss. ديناصورات جميلات Oh, اوكي look at those talons. talents That is a velociraptor. Velociraptor Actually, it's a D. Deinonychus. Deinonychus Pretty sure these are velociraptors. Velociraptors Yeah. I mean, at least that's what they called them in this movie I saw. شكله قاعد يشوف فيلم ذاك شو اسمه الفيلم؟ جوراسيك بارك يا اوه وش اسم ذا؟ Joel, Amma. look. that is a hat on a dinosaur. Yeah. It's called a hatasaur. Hatasaur. hatasaur. Ceratops means three, horn, face. horn face. Okay. You would not want to be on the business end of that horn. بطاقة بطاقة هات البطاقة مع نفسك الحمام ايوه وين نروح جول اه فوق خلينا نطلع الدور العلوي اتوقع هنالك الكثير من الشير الدور العلوي ولا هنا الديار العلوي هذا شو اسمه؟ Oh, this one looks like a bird. Well, actually, paleontologists believe the birds were descended from dinosaurs. Ah. Well, excuse me, Mr. Mr. Professor. I happen to know a thing or two. هذا وشو؟ ودي اعرفه دائما ابو رقبه طويله. Keep going. اوكي. ما يمدينا نعرف. واو وش ذي الغرفة الظلمة؟ ايوه بس قاعد اشرب قهوة نايس <gasps> Did you know this was Oh. here? Oh, you don't like it. Um, we أوكي. can head back. Uh, <laughs> Oh, shut up. Shut up مع نفسك آه، Hey, Joel, نرجع can you name all the planets? هذه الكواكب آه المريخ المشتري زحل My very educated mother just served us nice pizzas. بيتزا Uh, you just have a stroke? My Mercury, very Venus. mother mother مارس المريخ Oh, okay. I get it. That's pretty cool. اه يعني قاعد يتعلم بلوتو آه ادري ايش كمان اه hey, نايس Joel, guess what the first animal to go to space was? قرد I'll have to guess that was a monkey. No, it was fruit flies. اما Yeah, فروت in فلايز 1947. It بعد was to see radiation exposure at high altitudes. They lived through it. Dadgum, girl, you are smart. اوكي Did they become superfly? What? اه يمدينا نلبسها اوكي نلبس هذه wow. Major Tom, hello? Like space. هذا وشو؟ سبيس؟ اه يمدينا نخش؟ سبيس؟ وش في ده؟ After you. After you, Kuzeyaru. يعني آه، الجزء الاول هذا الشيء اللي حببني في Last of Us السوالف الخفيفه النكت الجميله مو الحين بس انتقام انتقام انتقام ابي اقتل قتل قتل هنالك محارب مره قال المحارب الحقيقي لا يحمل سلاحا واو نعم. هذا ابن قصدي ابو ثورفين في فنلاند ساغا اسمه ثورز oh, ودي اقلع يا اخي بس احس اني بطيح على طول هابي بيرثدي كيدو اوه اوكي صحيت عيد ميلادها This is a thing that took a mighty effort to find. Oh. Take it. حاول يلقاه يعني بصعوبة. العلاقة اللي بينه وبين جول بين الي معليش علاقة آه، أب بنت المفقودة يعني غمض عيونك يقول لها يلا غم غم خلينا نغمض عيوننا يا عيال خلينا نسمع وش آه، بتسمع جول مدري الي اوكي يلا يلا غمض عيونكم آه، اعطاها الراديو الراديو حق رواد الفضاء يلا اسس Ignition sequence start. هدية صراحة أحد يهدي لي إياها يعني ما أدري وش بيهديها مرة ثانية I do okay I do okay Are you fucking kidding me? وش اللي I do? You're welcome kiddo You're welcome يا طفل على الرحب والسعة أنت سارة التي توفت في الجزء الأول What do you say we uh, و... keep looking around huh? مع انه انت العلاج لهذه الآفة وتحملين الأشياء المناعية ولكن نسبة نجاح العملية واحد بالمئة لن أغامر بذلك حتى لو كان علي التخلي عن العالم واو يعني كلامه صراحة وحركاته الحين قاعد أفهمها ليش أهلا بك إلى الأرض. Damn! خقيت والله خقيت على هدية شيك آه. هذا اللي محببني بلاستر بس الترابط اللي بينهم بناء الشخصيات ايش هذا بقى؟ اه بدي تبي تفتح اقول لك كيف got kavamı neredeyse. There's more museum stuff over there. Ah. Yeah, I never checked out that building. Never give anyone else this much grief. Come on, Get down No. Hey, whose birthday is it? It's me. You can't keep doing that. I Come want on. a good splash. Teabag, teabag, teabag. we got teabag. more exploring to do. جورينومو وش جيرومانو جيروم نايس جيروم <laughs> جاري البحث في جوجل وش جيرومانو انا اشوف آه جوريمونو اوكي جوريمونو هو زعيم قبيله محارب من قبيله اباتشي جيريكا آه، جيريكا هاو الهنديه قادها هجمات على المستوطنين الجنود في المكسيك وجنوب غربي الولايات المتحدة خلال السبعينات الثمانينات من القرن التاسع عشر okay. nice شكل صح هي قالت انه هو يحب افلام التسعينات والسبعينات والثمانينات فاتوقع انه شاف فيلم عنه I'll open the door for you. اسم جميل وريواجيرنو جيفانا ديسكا تبيني افتح لك الباب تقول لي كيف آه. يا ترى شو- Okay, bad news. There's shit blocking the door. Well, see if you can find me another way in. I'll, Yeah, yeah. I'll walk around the outside. اوكي Okay, be safe. dinosaurs around! No. كأني رجعت لنفس المكان كوزي روبوت وش ذا؟ Ooh. Ah. Stupid animals. طلع خنزير يا عيال خرش ام امي سوري على الصرخه I'm so sorry guys كاذبه لايرز كذب كذبه كذابين اللي هم آه، مين طبعا يعني I'm in here. Ellie, Ellie, Ellie. هل أنت خائف من هذا يا جو؟ خنزير. Just some animal. Oh, milk. Oh, the fireflies كذابين. آه شوف الرب. Fireflies. Get a fire going before it gets too dark. Fireflies. يعني أنتوا هي طبعا راح تتعالج عندهم او يسلموها لهم الجزء الاول الجزء الاول سياتل اليوم الثاني ماذا حصل باليوم الثاني ما الذي حصل طبعا بخلي الحلقة هذه 40 دقيقة يعني بقينا 17 دقيقة أما نامت والله تحتاج انها تنام لانها ما نامت من زمان فنام اه راديو ستاتيك شو السالفة؟ صوت راديو يكون دخلوا هنا سورودوي نطلع فوق هنا خل نروح عند الراديو كيف ترجع اه صح حامل مخشم إيه. خلاص اهم شيء انها ما راح تجي معنا <laughs> كيف صلحتي؟ وانا احاول من اليوم. They found our mess at the school. آه، Good. ما على اقول الفوضى اللي سويناها احنا بالمدرسة الناس اللي قتلناهم اوين هذا الرجل اوين هي ون اي وول اها اوين اللي حب اتوقع كان يحب ابي بعدين maybe tommy got to him تعرفوا على ميرا وخلاها تحمل what about her nothing yet So, the numbers are locations. The TV station we were at, that's six. There's a lot of chatter coming out of two, so I'm But- assuming that's their home base. اوكي هي بطنها That helps. ايش دخل Look, انظري last night was stupid. Casualties reported in 14. All You. available units report. Over. This is 14. Site 13, Unit Lima nearby. How many scars you got? Over. Negative Scars? Scars. Lone male trespasser. Armed. Lone male Over. trespasser? اه هذا تومي Tommy, Where's 14? تومي لازم اروحه Not 100% sure. وين okay, بسرعة guess. خمن لازم انقذ تومي 12's all the way over here. Yeah. I guess it's somewhere in this neighborhood. Hillcrest? Hillcrest? Hillcrest. Hillcrest. Hillcrest. Arigato gozaimasu. i Hashem. I got to go. <sighs> Ooh. Tina? Not good. آه ما يمديها تجي أحسن Hey, هي هو ها هي هو I'll go get him. Yeah you bet you You keep ass. tracking them, okay? أوه سيارات مم، لازم نلحقهم Too many of these assholes. يب too many is asshole Hold on, Tommy. <laughs> Ooh. Tell me I'm coming. I'm coming to save you, Tommy. Tommy! اوكي هلا بالسلم وهلا هلا هلا بالسلم هلا هلا اوه ولف سلجر واحدين واحد الكلب راي يلعن ابوه ما توقعتهم كذا يو بيس شيت كثير في اول بلاد كوزيور افتح أوه. يا حبيبي نشبات مره مره نشبات ايش اوكي لازم الحين نروح آه نعرف آه ننقذ آه تومي منهم من قاعد يلاحقونا يا صح ما في شيء والله ال sniper عندي كثير اوكي اها زبالة ديسكا طيب. هاي اه يبي اشيل الزبالة اتوقع دفه هناك <laughs> يا اخي الضحك يعني بير هير ذات يعني انه هي المفروض تتخفى وبعدين الزبالة طلعت صوت يعني شيء جميل يضحك كمان اول كان يدفها لك جول والحين انت تدفيها والله الدنيا تغيرت يا اخي اوه اوه كمان برصاص اوكي خلينا نضبط آه، ولا شيء ما اتوقع اني محتاج اضبط رصاص ابي رصاص هذا اللي ابيه اوه oh, في note. شكرا وش اللي full يا حبيبي انا مطفر هذا ال full؟ ولا ذا ال full؟ اصبر اه 12 طلقة الفل فل افتح يا سمسم جيت من هنا طيب بعدين رحت يمين ولازم اروح ورا هناك اتوقع من هنا يا السلام عليكم Open the door! اوه اوكي عندنا السهام هذه nice? والله قنابل قوية تستهلك فيني اوقف اقول لك ايه full full كل شيء full. وش ذا وين اروح يمكن مو هنا yep مو هنا كيف مو هنا تسوق امه انت وياه الا هنا بس وين بالضبط يسار اه اوكي اه يو بيس اوف شيت الله يلعن ابو اللي جاب ابو اللي جابه اوه القم القم الله يلعنك القم اه وش ذا يكون مع اوكي هلا والله خرش امي يا القلب يوقف ما راح العب خلاص بوقف Yeah. يا اوف Of course this will do. انا خايف على تومي. لازم اروح انقذ سريع سريع وهذا يطلع لي قاعد يلحقونا اوكي هلا والله بالعيال هلا بالعيال نايس والله ما راح اضيع ال البو عليهم Use mannequins. اه اوكي عشان يطيح راسه جيب شكرا ما يحتاج اني اتدرب كوزي Hey! Dog's picked up something down the hill. Think he's down there. No way. He's still up here. Just blew up one of our fucking trucks. Bueno. Tell me! Leonard! where she's hiding. Fuckers. Fuckers. Where is Tommy? I need to help Tommy. اه ايش في هنا؟ ودي اجرب ال اه ايش في؟ اوكي. اي ميس يو تامي. انت اخر واحد بقالي بعد جول. اوكي. dogs. Yes, min here What is Tommy? Don't touch Tommy! Watch out! Tommy! هذا الكلب يشمل شيت تعال في امك خير انت وياه يلا انا بسوي نظام الكول اوف ديوتي هنا 能吗 Tomorrow. a Oh! Oh, Tommy. Huh? Tommy? Tommy. What the hell are you doing here? Jesse! I think I'd let you do this on your own. What? شقد يسوي هنا؟ Where's Dina? اوه ما Oh, انها حامل just sick. What kind of sick? She's fine. ما قالت له Christ, there's a lot of them. ما قالت له انها حامل اه كذا اوكي ها Yeah, قاعد how hurt are يمشي you? يمشي Okay. يعرج شو Your السالفة؟ friends out there rushed me. No warning, no nothing. اكيد بعدين مو Tell me you اصحابي didn't come alone. Give me shit about it later. You're a fucking idiot. You know that, right? مرة غبي. Yeah. Right. Oh. See 49 دقيقة نلعب. That's your plan. يلا نخليها 55. Some distance, Disco. Hi. ما عليك عندي البو. يا مريدي كوزيرو. Hey, be smart about it. Are we searching for? Trespasser. I got the one on the left. shit again? We need more guys by the fucking walls. Reach into the choir, man. Maybe try that house? Yeah. Watch oh, out! Ambush! Ambush! Den einen Abwurf gibt den Ambush. كيكوس يلعن ابوك يلعن اصلا ام ام اللي جابك داي مضفك داي مضفك داي Got the keys. Got to close the door. Got to close the door. Come on. Okay. Come on. Run! Yeah. More. You piece of shit. You piece of shit. Try to open it. Jesse, get us the fuck out of here! Try I open Try. it. don't. open it. Try to open it. Jesse! No! Jesus. No! Watch out! Get the tire! Try to open it. Don't let them get away! Hang on! Go, go! Get him! come on! That is it. Hey! going! going! Come on. I'm okay. I... Take out the driver! Ah! اقتله خليك اوه يا باي يا باي لا كفو ادعس عن اصله يا رب الحمار ييو يا الله حماس ألفي يا شيخ تستهبل أنت جيسي وش جايبك هنا؟ This is the question. اي والله هذا السؤال. You okay? I'm okay. I'm okay, I'm okay, I'm okay, I'm okay, I'm okay. Here, go. Oh, this way. This way خلاص بنوقف هنا طبعا كانوا معكم محمد من قناة subscribe like favorite share السلام عليكم should get inside. Yeah, okay, come on. Easy. How'd you get past Maria? I had to sneak out. <laughs> Friends' problems are my problems. I heard you're sick. Oh, it's... It's just a stomach thing. Come on. Let's sit you down, huh? Don't need to do that. Oh, shut up. So when'd you leave Jackson? Day after you. There was bad snow when I crossed into Oregon. I've been doing 18-hour stretches for the past two weeks trying to catch